Saluta al ciui, jen i vudi vi e dio, kai hudi on nocte mi volos montiri al vi filmon en kiu mi rolis antau iaro. Kai fakte mi jus ricevs gin hier al nocte, pos ciam mi faris la alian filmeton de la regisoro, do mi tre volas montiri gin al vi, kai nun mi povas. Sed antau mi montaros gin, mi simile vos diri che mi ne montaros la tutan filmon, char fakte, gi dauros pli o horo. Mi inmetos ligilon in la prescribo poste, se vi volas vidi gin. Um, sed mi montaros al vi unu gravan scenon en la filmo um, kai en tiu sceno io interesa okazas sed Nun mi volas diri che ci tiu filmo estas cristana filmo, cae tiu estas iom interesa, char mi estas ateisto. Cae anka mi volas diri che je la fino de ciui el miai filmoi, mi ofte, ne ofte, prescau ciam diras che mi trovos vin, cae mi mortigos vin per diversai illoi. Kai es das amuse ma muse per mi c'ha de nc filmo mi fakte es das de Aliulo do <laughs> mi suppose che la situazio es das inversigita, in ne? chune am um, kai mi pensas che gesto estus um interesse per vi ka eble a muse mi of de minazas vin kai nun vi pause vidi ki okazas ki am oni mortigas min do yng mi simple montros gin sen procraste oh, Johano, ne mortu! Ne mortu! Yes, tio estes mia nomo in la filmo. Mi estes Johano, mi ne estes Ivo Dia. Fakte, Ivo Dia ne existis tiam. Do, se vi shatis ci filmeton, kie mi mortis, shatu gin, disconigu gin, abonu mian canalon se vi ancora ne abonis, ca mi vidos vin ciuen en la veronta filmo, ca se vi ne estos tie, mi trovos vin, ca mi enrompijos en vian domon. <laughs> Kai kiel, Jimmy mi thanking danki and done at Patreon said mi faros steal mi simple vos did he chill dolaro, laro un vi pos doni monate vere help us kreski chi ti un canalon do mi ai donat santo i estas andre Timpon, on cora chris padue um chris robertson gibiante james harlan uh, J.Z. knuckles ludisto magrita kill Sarah sc robert paul robert Nilsson, shane power kai tommy lindsley kai yenchio venuci tien por ke mi pos brak Kunvi.